खेळ कोणता पण असो खेळ हा आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे खेळ खेळण्याने आपल्या शरीराचा व्यायाम आणि बुद्धीचा विकास होतो पण त्या खेळ खेळण्यासाठी आपल्याला जरुरी आहे मैदान मुंबई मानखुर्द अण्णाभाऊ साठेनगरमध्ये मुलांना खेळण्यासाठी मैदान नसल्यामुळं मुलं रोड गल्ली जिथे जागा मिळेल तिथे खेळतात आणि खेळताना त्यांना खूप साऱ्या अडचणी येतात कुठे क्रिकेट खेळतोस आता एवढे संडास बिंडास पडली या घाणीमध्ये खेळतो हे काय खेळतोस क्रिकेट आता आम्हाला जागा नाही कुठं खेळायला लय आमचं मन लय खेळायचं होतं म्हणून आम्ही घरच्याला कोण सांगत नाही इकडे येऊन खेळत बसतो घरच्यांना काय सांगता तुम्ही बोलतात खेळायला चाललो चांग त्यांना वाटतं चांगल्या ग्राउंडमध्ये पण आम्हाला ग्राउंडच नाही कुठं खेळायला म्हणून आम्ही इथंच खेळतो इथं खेळताना काय काय तुला अडचणी येतात मग दगड पडतो आम्ही कुणाच्या कपड्याला संडास लागते काच काच हे सगळं तार लागतात पोरांच्या पायाला काचे लागतात आणि जे आहे ना तिकडचे पोरं जे आहे ते दारू बिरू पितात दारू पितात त्यानंतर बॉटल तिकडेच फोडणार हे काचे इकडे काचे तुम्हाला दिसणार इकडे सगळीकडे तुम्हाला काचच काचे दिसणार आम्ही चप्पल चप्पल घालतो आणि तेच कधी चप्पलामधून पण निघतात आणि काचे लागतात आम्हाला तरी आम्ही खेळतो आता क्रिकेट आहे एन्जॉयसाठी फक्त एकच दिवस आम्हाला भेटतो संडेचा इथं तुम्ही खेळता तेव्हा तुम्हाला इथं आल्याच्या नंतर काय प्रॉब्लेम होते हे काच कोणाला कधी घुसल्याला का बघू आमच्या साठेनगर आणि लल्लूभाई कंपाऊंडच्या मधामध्ये एक मैदान आहे जर ते मैदान खेळण्यासाठी बनवलं तर मुलांना खेळण्यासाठी काही प्रॉब्लेम येणार नाहीत ते मैदान बनवण्यासाठी आपण इथालचे नगरसेविका सुनंदा विठ्ठल लोकरे यांना कॉल करावा त्यांचा नंबर आहे double eight seven nine double nine seven one seven three Mumbai Manpur साठेनगरमधून अमोल लालझरे इंडिया अनहडसाठी